Спочатку вимагав хабар, а потім намагався з'їсти його і втекти. На Буковині трьох патрульних звинувачують у хабарництві. У мережі опублікували відео, як патрульний тікає від камери та жує купюри. Полицейские бросились на утек от водителя, который снял на видео, как инспекторы получают деньги. Это все хорошо. Лукаю, блин, не могу найти. Ни одного указателя нет на черном сигнале. блядь. Даже на кольце направо. направо. Ни одного знака нету. Куда? Три поворота, блин. А вон там. Ну, Тут показывают прямо, да. Я проехал, блин, ни туда, ни сюда. А можно через Пекин ехать? Можно да, я не, не лез, если честно, не знаю. Все нормально. Дороже? Да. Штраф есть? Ну, давно был когда-то. Страховку штраф, что ли? Сколько столько стоит, наверное. Thank you. просто понимал. Смотрите, ситуация следующая. Если вы планируете дальше ехать, то вам по-любому нужна квитанция о том, что вам вы выписали штраф за это дело. Ну, потому что в Черновсаде вы это... страховки сделаете, ну, ой, страховка ближайшая. Ну, смотрите, причина остановки будет. У любого патрульного автомобиля сейчас по дороге, который встречается, здравствуйте, есть страховка, нет 425. В любом случае кто-то напишет. То есть, ну, как бы... процентов у меня 2000 гривен ставка и да на... До ставки? Да. Ну много доставок у нас. Ну я знаю, что, я вот это, типа, мне, они тут платят э, каждый час 30 гривен, там 11 часов. Не, у нас от процентов у нас было э, это самое, сейчас а от процентов, но у нас дело в том, что сделали э, теперь ну, со всех кафе города, то есть как бы единая доставка. И мы даже если надо, бутылки вот эти 20-литровые воды привозим. Ну, эти Рено Кенга будки. Вот, и доставка. Все, где, где Вов? Или что-то, чтобы я сделал страховку. Лога я не знаю, где Окна будет. А, ну или там, все, спасибо. Значит, вот, ребятушки, идем на пост. Только что инспектора взяли денежки, они еще не знают, что я иду снимать их. Они уже остановили очередную жертву, водителя больше груза. Вот, тоже разводят его на деньги. Сейчас для них будет много сюрпризов. Заодно и поможем дальнобойщику. Привет! 200 гривен взял, этого быстро отпустил, извинился, я отпустил. Зашел, за, то, за то, что ты его разводил. Да Иди сюда, я... э! Сейчас ты все увидишь. Что ты бегаешь? Ты кретин! Куда ты бежишь? Что ты делаешь? Ты что творишь? Ты что, больной? Сожри эти бабки, ты придурок! Там все снято! Жует, жует! Что ты их там прячешь? Эй, Тетерев, ты что, больной? Сотрудник полиции, одуплись! Ох ты, конь! Что ты что, больной? Смотри на него, смотри! Смотри на этого идиота! Иди сюда, эй! Куда? Куда? Куда? Эй! Куда? Да. Это жесть. Полиция, как вам? Мы ведем преследование опасного преступника. Эй, марафонец, ты чё? Ты куда, марафонец? Деньги наживал? Больной? Выплевывай деньги. Да выплевывай бабки, ты идиот. Было-было, такого еще не было. Ну как, бабки вкусные? Ты больной! Идем, я тебе видео буду демонстрировать. Ты по пообедал нормально? Не <laughs> надо, не ошибся. Всей Украине надо. Ты посмотришь потом. Хорошо. Что ж тут хорошего? Здравствуйте. Кто старший поста у вас? Здравствуйте. Что это произошло? Я не знаю, не могу знать. Как вас зовут? Меня лейтенант полиции Утенко. Можно посмотреть? Фух, давно такого я не видел. Вы только что присутствовали, за что был водитель остановлен? Остановлен за техническую неисправность. Да. В процессе осмотрения административного дела что произошло? Да, такого я не видел давно. Что произошло? Я не знаю, там было выявлено, по-моему, отсутствие одного из обязательных документов. Что сделал сотрудник полиции? Я не знаю. Ну как это? Ну вы же прис... вы присутствовали. Я был отвлечен. Хорошо, я по-другому спрошу. Э, Административное постановление было составлено? Насколько я знаю, то нет. По какой причине не было? Я не могу. Вам не, вам не интересно, ну как это, ну и был. Это все очень быстро произошло. Конечно, быстро. Не понял, Конечно, вы, ваш сотрудник очень был голодный, он очень быстро деньги сожрал. Ну, я это, опять же, вы утверждаете, я не знаю ничего. Можно с вами тоже познакомиться? Сейчас. Я извиняюсь. Сейчас это что? Фонд Устали? Я не понял, чего им. А вы поймете, я вам покажу. Меня напали, я тоже. А. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, удостоверение. Пожалуйста. И все. Я даже не хочу от вас пояснений, потому что они у меня есть. Ну, хорошо. Не вопрос. Ну, ручки дрожат конкретно, да? Не, нет, это... От адреналинчика. Я не понял, что вы вообще убежали. Столярчук Игорь Владимирович. Стерлось совсем все. А вы всегда убегаете? платит? Нет, Игорь я Владимирович. Подождите, у меня звонок, извините. Как на вкус вообще деньги? Нормально? Я не кушали, не знаю, что. Не кушали, нет? Как вы работаете? Вы старше смены. У вас вообще совесть есть? Что это? Как это сотрудники ваши так работают? Что это происходило, вот это бегание от людей? Это у вас в норме вещей? Я не знаю. Ну что не знаю? Кто бегал, куда бегал? Вы не видели ничего? Скажите, ну, вы не видели? Я видел, что Инспектор куда-то отошел. Но ну, вы видели, что мы ну, бегали за инспектором, ловили у вас его тут? Сначала Вы на... его или он Нет, мы его ловили, по посту бегали, потом он от нас убегал. Вы видели? Не видели? Не видели вообще? А что вам интересно? В чем просто занимались интересно? Ну, я общался с водителем... Э, К тому времени он уже уехал, крупногабарит. Я же его отпустил. Да. Он а, же уехал. А вы уполномочены решать, то есть когда... А вы ну, уполномочены бабки брать? Немного чести? Нет я, тебе? Вы... Ты думаешь, я Ваше дурак, ты дурака меня строишь? есть субъективное. Какое субъективное? Я тебе еще раз объясняю, все зафиксировано, видишь, что больной. Да. Я говорю, что все, и, и тебя, и его, и бабки, которые передали. Что машешь? Хорошо, а что хорошего в этом? Ну, ты да. полицейский, слышишь, не дурака из меня делаешь. Передай всей Украине, скажи, вы все конченые дураки, Народ Украины, вы дебилы, а я умный, потому что я полицейский. Я говорю только правду, а вы лохи все там, никто не убегал, деньги никто не брал. Вы все лохи. М? Ну, прав? Ни совести, ни стыда, ни чести, ни хера у вас нет. Вы уже написали рапорт? Какие рапорты? Ну, рапорт о том, что произошло. Я не разумею, что вы. А вы не, не поняли, что произошло до сих пор? Не знаю. Ну, рапорт ну, написали уже или нет? Нет? Ничего не произошло. Ну, не, ну нет фактов для того, чтобы что-то фиг... писать, объяснения какие-то, да? Я понял. А это самое. Пацаны, вы что тут обнимаетесь или что? Нет, смотрю, или камеры включит. А, а то я смотрю, вы так сжались, я думал, вы обнимаетесь. Здравствуйте. Очень приятно. Я вызывал. Чего начнем? Вот э, молодой человек, зовут его Игорек, Игорек зовут его. Взял взятку, 200 гривен, потом ее съел, все зафиксировано на камеру. Я вас дождался только из вежливости, что меня попросили. Вы мне не нужны поскольку постольку, потому что вы все равно не будете это расследовать. Вы это перейти в прокуратуру. От вас пользы никакой. Вы Игорька не обыскать не можете, ни машину не обыскать не можете, вы ничего не можете. Вы просто можете взять у меня листок бумажки. Если бы в отношении Игоря что-то сделали, допустим, спороли животному, достали 200 гривен, их разровняли утюгом, и не отдали, была бы польза. Но так как мы сделать этого не можем, довольствуемся тем, чем есть, тем, что есть. Ну как-то так. А вы, в свою очередь, э, даже с моего устного заявления можете проводить служебную да. проверку в отношении его руководителя, э, в том числе, который ну, участвовал вместе с ним. А, он сказал, просто меня его позиционировали как, э, как руководителя. Поэтому они вместе участвовали в этом процессе, они оба были в курсе. Поэтому вот эти два красавца. Пусть вам объяснит Игорек, что он бегал от меня, зачем он меня дверями здесь давил и зачем он убегал. Я не понимаю. Зачем он жевал эти деньги, мне тоже непонятно. Объясните Игорю, что деньги грязные, их рот вообще, руки после них даже мыть надо. Он взял в рот их засунул. Ну, есть ум человека, взрослый пацан атаки. Только что вы видели сцену того, как э, сотрудники полиции метались здесь по проезжей части, доедали оставшиеся деньги, которые они взяли за несоставление административных материалов. В общем, полный цирк, который даже для меня, честно говоря, стал диковинку. А, значит, сейчас мне обрывает телефон, мы оставили э, заявление на 102, обрывает мне телефон вся черновецкая номенклатура, которая там сидит и протирает свои штаны, и которая всячески пытаются а, уже увидеть видео. Видео еще, еще камера не остыла, они уже хотят посмотреть видео для того, чтобы понять, как прикрывать свои своей заднице. А, телефон буквально не замолкает. Я со своей стороны напишу заявление по месту жительства в прокуратуру, а, приложу ссылку к этому видео, пусть они разбираются по данному факту а, и увольняют этих а, взяточников. Поэтому я двигаюсь дальше, ждать никого не буду. А, вам советую не теряться в подобных ситуациях, обязательно фиксировать подобные случаи. Если у вас есть интересные видео, присылайте мне, будем публиковать, будем бороться с этими взяточниками хотя бы вот таким способом. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик и никому не давайте есть ваши деньги. Всем пока! Добрый день! <coughs> А, я знаю. Добрый день. А, короче, Это ваши знакомые, да? е, да ні, наоборот. Вони мене сильно роздражають. Да? Рассказывайте, что тут у вас происходит А, да, коротше, произволи сплошні. Чего? Що хотять, вони то творять. Берут деньги, Фу! <laughs> На раз-два. да? Та, конечно. От зараз через Кам'янець їхати, там же ж об'їзна невозможно. Мгм. Сотку дві поїхати. А за что? За проезд. Просто за проезд? А да. вы на чем ездите? Я на фуре. А, вы на фуре? Да. О, это надо нам с вами скооперироваться, чтобы... А вы... я, обязательно. обов'язково. І тут треба рейди робити конкретні. А как они берут, я имею в виду, прям вот с машины вы прям даете с кабины им или в Да. документах? Прям вот в открытую? Мне понятно. Звісно, Да? відкрито, ніхто не стісняється. Це, це, це ще гірше, ніж гаї було. Гірше. Того, що ті хоч приблизно щось знали і десь колись е, стіснялися. А ці пф, без